ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಏರು ಎನ್ನ ಈ ಕಿಂಜ ವಿಡಿಯೋ ರೀ ನಿಗಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೆನಡೊಡ್ದು ಸಂತೋಷ್ ಟಿಸೋಸನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆನಡೊಡಿತಿನ ಮಾತ ತುಳುವೇರಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರನಗಳಿಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಅಪನಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ಸುದ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಆಯ್ತು ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆನಡೋಡು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಇರುವತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೆನಡಾದಕ್ಕೂ ತುಳುವೇರು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏತ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋತು ಮನ್ನಾಗ ಪೂರ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ನಿಕುಲ್ ಮಾತಾ ಬತ್ತದ ತೂ ಓಡೊಂದು ಮಾಡಿದೆ ವಿದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಾಗ ನಿಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೊತ್ತುಲೆ ಈ ಈ ಮೂವಿದ ಪುದರ್ ಬಾಡ್ದು ಬ್ರೌಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಈ ಮೂವಿದ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೇಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ವ್ಯೂ ಮಲ್ದಿರು ತೂತಿರು ಅಂಚಾಡ ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನಿಲೆ ಈ ಮೂವಿದ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೊಕ್ಕಜಿ ನಂಗೆ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಏನು ಈ movie Rai sound and lights first time world Tulu premiere show ಅವೊಂದುಂಡು ಕೊಡಿಗಡೆಲ ಸೊ ಕೆನಡಾಗ್ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಈ ಮೂವಿದ ಬೊಕ್ಕಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡಗ ಈ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಯ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಸೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಾಮಿಡಿ ಈತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ದೇ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಹಾನ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಅಂಚೆ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಓಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರೋನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನಿಲೆ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಕುಲಿನಲ್ಪ ನಿಖಲೆ ಸೀಟಡ್ ಈತ್ ತೆಲ್ಪ ನಿಖಲೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೇನೆ ಆದ್ ನಿಖಲ್ ಅಡಿ ಬೂರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿಡ್ ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬೇತ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಐಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ್ನ ದೋಸಿನಗಳು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬರೋಡ ಬಣ್ಣದ ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ ಆಕುಲು ದೀತೆರ್ ದೇ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ ದಾಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮುಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿದ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಲೆಲೆ ನರೇನೆ ಬದ್ಮೆ ನಿಕ್ಲು ಅವನು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಲಿಪುಲ ದಮ್ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಈತ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತ ನಿಕ್ಲು ಓಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡೋನಲ್ಲ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಆಂದುಂಡು ದಾನ್ ಏದೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡಗ ಈ ಮೂವಿ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂತ್ ಕೊರ್ತೇರು ಯಾರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ಪೆ ಈ ಮೂವಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ರಡ್ ಜನಲ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಖಲೆಗೆ ಕ್ಯಾನೋಡ್ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಎಂಚ ಈ ಈ ಮೂವಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಕೆನಡೊಡ್ಲ ಕೆನಡದ ವೀವರ್ಸ್ ಕೆನಡದ ತುಳುವೇರು ಅಂಜನೆ ತುಳು ಪಾತ್ರೆನಗಲು ಪೂರ ಜನ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ನಂಬರ್ ನಿಕುಲು ಬರೋಡು ಮೂವಿ ತೋಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ನಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಕುಡವರ ಪಣಪ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಇರುವತ್ತ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ three o'clock in the afternoon నీకు మాతల బలే యాక్ సినబోడు ಈ ಮೂವಿ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಕಲು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತಿರಲ ಬತ್ತದು ಈ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ thank you so much for entire team of Raj sounds and lights ಎಂಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೆನಡಾ ಹೊಡೆದು ನಿಕಲೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕಲು ಏತ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಚನೆ once again thank you so much for watching ಜೈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಜೈ ತುಳುನಾಡು